Sziasztok, Militari Bassz vagyok, és uh, vasárnap van, most jöttem vissza Debrecenből, és ugye átjött Bali, hogy csináljunk gépet, de nincs internet. Hello. Itt van, ott a kameránál, hát viszont kitalálta, hogy ő éhes. Bruh. Na most, uh, mivel én hobbi szakács vagyok, ezért most nagyon basszak titeket. Az abban, hogy egyik se, se fárszerpelünk, de várjátok, keresek este te vagy PUBG, meg hogy a középen van ez a kis piros kör, ami hogyha felmelegszik, akkor mutatja, hogy éppen jó. Indukciós főzőlap, a legfontosabb. Felmelegítjük a lapot. Nukleáris indítókor bevitele. A magneodvadás maximum. Kell nekünk nekünk egy deszka. És most akkor kell nekünk egy amerikai békön megfezel. Viszont Bali, kedves kérdésed a válasz. Milyen piros paprikát kérsz? Hajjaj. Mert ez sima, ez füstöl, de mindkettő házi. Nézzük, nem érzik a szagokat. Próbáljuk meg a füstöltet. De ez füstölt. Ó, jó lesz ez. Most kell nekünk egy jó konyha kis, csak meleg van. Most úszik a kezed, meg minden. Úszik a kezem. Szagászi Poison. A márkás konyhakés. Rusztikusabb szeleteket vágunk, vagyis nem figyeljük oda, hogy mekkora lesz a igen, ez a, ez a szakifejezés arra, hogy baszunk arra, hogy milyen széles lesz, csak hogy felvágjuk. Igen. Tudod, a szakszavak, Badi, a szakszavak, és akkor ez így jó is lesz neked. Tökéletes. Hogy szeretnéd, kedves Badi, a... Cuccot már van? Ez? Azt ez lesz. Ez fokhagyma por. Igen. Vagy megnézem, és van fokhagyma, és veszel-e friss fokhagymát. Jó lesz a nappal. Jó, mert te fogsz mosogatni. Hogy kéred a tojást? Ütve vagy verve? Hát igazság szerint nekem teljesen mindegy. Hogyan finomabb szerinted? Tök mindegy. Nekem jó lesz igazság szerint ütve is, hogyha... Akkor ütve kapod. Add a tojásaidat. Hú, basszus. Sponsored by Lizója, nem? megkeverjük egy picit a szalonnal. Még visszaveszünk? Nem, fölértettük. Most kapaszkodjatok. Nem tapad rá. Csak arra kell figyelni, hogy csak minden nyújj bele fém... Izé, Edünkbe. Fém cuccá. Igen. Az indukciós főző... Meg, bassz. Nem, az indukciós főző a májnes elven alapul. Na, ja, Bari mondta, hogy kérdele bele fogod már. De lekajod is. Isztragulni foghagyma.

a kaptál bele fúkat már. Nem tudom mennyire szeretem, de múlt vagyok a fokhagymában. Igen. Hogy most direkt csinálom, mert nem akarom, hogy oda kapjon az alja. Mm. Kell nekünk tiktálni, akkor engedni, Várj, még nincs kész. Még megy rá a paprika. Hogy szereti az ifjú ember a paprikát? Ne túl sokat, de azért legyen meg megtalálni. paprika az befesti az ételt. most csinálunk egy bérolt. Én Military Boss voltam, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, Like és akkor a, a, a receptet lényegében A receptet lényegében jártatok, bár mondjuk aki nem tud tojását sütni, és legyen az akár fiú, akár jön, az ilyen is maradhat. Mert a legegyszerűbb dolog, ezt már megeszed. Már nem a a borítom. Na igen. Na. További szép napot kívánok. Sziasztok. Sziasztok.